好，今天我们要展示的是 Arduino 简易即时通系统。那我们首先呢，先把一些特定的讯息呢，设定在这个 Arduino 的板子里面。那使用者呢，就可以透过这个滑杆可变电阻，来选择自己想要传递的讯息。啊，我们可以看到这个 LCD 上面，会根据我的滑杆目前的位置，啊，做一些变化。啊，当我们确定了自己要传递的讯息之后呢，我们再按下这个红色按钮。 那这个时候，Arduino 就会帮我们把这个讯息呢，透过这个会手科技的 WiFi 模组，传递到 iWatt 这朵云上面去。那这个时候，这一台手机跟 iWatt 绑定的 l i n e 呢，哦，就可以收到我们从 Arduino 传递过来的讯息。好，那同样的，这一台已经跟 iWatt 绑定的 l i n e 呢，我们也可以，好，设定一个讯息，让它传递回 Arduino 这边。 我们可以看一下，好，阿丁 u 收到了讯息。那我们再展示一遍哈，我们选择其他的讯息，例如说，我生病了那这个时候赖收到讯息之后呢，我们再回应适当的讯息到阿 duino 这边。那这就是今天展示的阿 duino 简易即时通系统。 那我们今天的展示就到这边，谢谢。